sitio es que tamén queremos decir. Mirade, eh, cando as mulleres organizadas no movimento de pensionistas non se escoita, cando as mulleres organizadas no movimento de pensionistas reivindicamos igualdade, non só estamos a falar da fenda salarial que hai entre os dous sexos, sino tamén de como influen os anos dedicados ao mundo laboral e o abandono do mesmo que a moitas de nós se nos impuxo porque había que quedar coidando a maiores e as crianzas. Moitas incorporámonos tarde ao mundo laboral. Os postos de traballo feminizados estaban e están menos remunerados e as horas e xornadas traballadas son menos, polo que accedemos á xubilación con menos anos cotizados, o que se convierte en pensións máis reducidas. As mulleres somos maioría dentro do grupo social de pensionistas, pero só 37% das pensións cobradas por mulleres son por jubilación. A maioría son pensións por viuvez, orfandade, que son moito máis baixas. De aí que 80% das pensións de 350 e 400 euros correspondan a mulleres. A realidade é que cobramos como pensión media 765 euros, mentres que os dos homens é de 1.200 euros. As mulleres organizadas no movimento de pensionistas reivindicamos superar estas diferencias para facer xustiza a esta débeda histórica coas mulleres. Precisamos políticas feministas que o fagan posible, polas que non poideron cotizar traballando fora da casa, pero fixeron posible a crianza dos fillos e fillas e o cuidado dos maiores ao cargo. As que non poideron ter xornadas completas, as que tiveron buenas oportunidades por estar apartadas históricamente dos sectores mellor remunerados. Hai unha débeda histórica coas mulleres. Esta de uso de igualdade non se resolve con medidas como o Real Decreto do 2016 de reconhecemento da maternidade, recorrido ao Tribunal de Justicia Europeo, e agora tamén aplicado aos homes para ese recoñecemento de paternidade. Non estamos en contra de que se cobre ese complemento otorgado pola justicia, por Só queremos denunciar que esa medida non acadou o objetivo para o que foi legislada, diminuir a diferencia a hora de cobrar unha pensión entre os dous sexos. Pola contra, debemos exigir políticas que partan dun análisis real das causas polo que as mulleres pensionistas estamos nunha posición de desigualdade tan grande. Podemos adiantar algunhas delas. Primeiro, recoñecemento como tempo cotizado, para todas aquelas mulleres que justifiquen que abandonaron o posto de traballo para a crianza dos fillos e fillas e cuidado de maiores ao cargo. Novo cálculo da expensión por viudez que inclúa o tempo adicado á crianza e cuidado de maiores a cargo. Aplicar a Lei de Igualdade que contempla que todas as políticas públicas deben facer estudos dos seus efectos sobre as mulleres antes de aprobarse. E a política de pensións non pode dar costas a esta lei. Por todo isto, pedimos xustiza e reparación para as mulleres pensionistas e queremos moitas de nós, como dixo o compañeiro Pablo, estar en Madrid para reivindicar que a fenda de xénero non exista e que a cuantía das pensións sexa o mismo para homes e para mulleres. Gracias a todas e a todos.